hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की क्या सीखने वाले हैं क्या खास है शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि होम बटन और एंड बटन जो आपके कीबोर्ड में दिया होता है वो आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और एक्सेल वगैरह पर काम करने में काफ़ी मदद करता है इवन पावर पॉइंट वगैरह में भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है और वही चीज़ें इंप्रेस और लिखना राइटर और कैल्क में भी आपको हेल्पफुल होती है तो अभी हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम की तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद हूँ और जो एंड बटन होता है आपके कीबोर्ड में अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो एकदम लास्ट वाले जो ऑप्शन है क्विट का वहां आप चले जाते हैं अगर आप होम बटन प्रेस करते हैं तो एकदम ऊपर यानी कि एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हैं ठीक है तो यहाँ से हम अगर डे बुक में जाते हैं ये देखिए ये हमारा डे बुक है तो इस पर डे बुक पे क्लिक किया मैंने और डे बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप एंड बटन प्रेस करते हैं तो लास्ट वाली एंट्री पर चले जाएंगे और होम बटन प्रेस करते हैं तो आप एकदम स्टार्टिंग वाली एंट्री पर चले जाएंगे तो ये भी टैली में भी ये काम करता है बटन और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी thank you for watching this video